ay sama niyo po akong mag-unboxing ng cellphone uh, order na kasama ko guys check po natin guys kung anong naman ng ano baka mamaya <laughs> naman naman yan guys umpisahin ko mag-unboxing let's go guys is So guys, open na po natin guys. Kasi guys, medyo kabalik po yung ano holy dollar. <laughs> One gold. Hindi naman yan totoo pa. Para saan kaya to? Token lang nila yan. Meron siyang tempo ano. Oh, so mawakan saan pa ba? Yung tawag din yung gorilla glass. Tempered glass. Tempered glass. Jelly case. Jelly case. Charger. headset to eh. headset wala siyang kasamang headset kaya binigyan siya ng siguro ano mo baka nasa ilalim wala na nga mauubo tapos may na hmm. wala siyang headset wala siyang kasamang headset guys So guys, ito bubuksan na po natin. lagi? mong chili Lagay po natin yung chili cakes. Ay, sandali lang. So, ayan guys. Siyempre, i-install na natin yung yung tempered glass wala po siyang kasamang headset guys pero mayroon siyang free speaker at maganda naman po yung speaker niya malakas I'm so happy with the speaker uh, ah, ayan guys i-open na natin ang test so I have tried charging this guys it can charge 1 hour 1 hour po ang charging niya guys pag kapag naka-off yung cellphone pero pag hindi naka-off 2 hours po ang charging niya kaya dapat pag mag-charge po kayo naka-off ang battery niya guys matagal din siyang maubos I have tried using it 24 hours matagal po siyang malobat guys 24 hours yung last time na na, na record ko na ginamit siya 哎。 So, ayan guys, meron siyang theft alert, kids mode, bedtime mode, bike mode. Meron siyang power boost. Ayan guys, madami siyang naman dyan. May screen recording na rin po dyan ang pinaka gusto ko dito guys ay very smooth po siya at dual speaker and then meron siyang stabilization sa camera mabilis po siya guys pictures yan guys ayan napakaganda po At pagdating po sa video, nagusto ko, nagustuhan ko din po yung video niya dahil hindi katulad ng isang cellphone ko na nagbo-blur siya hindi siya nagbo-blur guys nakafocus po siya kaagad so I am so very happy with this with this Infinix Note 10 Pro ayan po guys sample videos with uh, ah, naka on po yung ultra ready naka on po yung stabilization niya ito yung so ayan guys hindi hindi nyo mapapansin na nagbo-blurry siya hindi siya nagbo-blurry ang ganda I'm so happy very very happy with this purchase kayo na po ang mag-judge guys. Ayan po yung sample video niya. So, ito yung 40 40 solution. 34 30 FPS. Padaan lang po. How So we are so very happy guys with this purchase. It's very very fast. Thank you very much for watching. So all in all guys, the camera very legit. Everything is legit. Thank you so much. See you in our next video. Bye bye. God bless you all.